Sono padre Giancarlo Faldani, cresciuto nella provincia di Padova e da 53 anni mi trovo in questa missione della Corea. Questa missione dove tre della nostra famiglia sono stati missionari qui. Il primo di tutti fu padre Francesco Faldani che come prima missione è stato in Cina e io ricordo quando, anni, avevo, quando avevo 4 anni lui è venuto a salutare la mamma per partire per la Cina. E dopo, quando sono venuti i comunisti, è stato cacciato dalla Cina, per cui ha fatto come a Campo San Piero promotore delle vocazioni e tra le vocazioni ha preso anche il nipote, padre Giancarlo, io. E sono entrato a Campo San Piero sono entrato perché volevo diventare missionario eh, già fin da bambino. Quando io entrai in noviziato nel 1958, padre Francesco partì proprio in quei giorni per aprire la missione qui in Corea. Padre Francesco, arrivato in Corea, naturalmente eh, si teneva in comunicazione con me, suo nipote, e con gli altri due nipoti che seguirono poi anche in seminario, padre Paolo e padre Mario. Per cui io cres sono cresciuto nel, in seminario, negli studi teologici, sempre con interessamento verso anche questa missione della Corea. Quando fui ordinato sacerdote, Prima cosa chiedi a padre Bommarco, che era il provinciale allora, di andare in missione e se possibile in Corea. Padre Bommarco allora mi ha detto, dice la Corea non dipende dalla nostra missione, dalla nostra provincia, andrai in eh, Argentina e quindi preparai i documenti, il passaporto per andare in Argentina. Fortunatamente padre eh, Francesco, tornato a per il capitolo generale dalla Corea, andò da padre Bonmarco e gli dice io ho bisogno di frati, di sacerdoti, non ti chiedo altri ma almeno mio nipote mandamelo di là. E così nel 69 venni in Corea e da allora sono qui, missionario in Corea. Dopo di me seguì in Corea anche mio cugino, padre Paolo, cinque anni dopo di me. Purtroppo padre Paolo eh, dopo vent'anni che è stato qui in Corea, eh, il Signore lo ha chiamato eh, a 53 anni con un cancro, ha dovuto lasciare, è tornato in Italia e lì è passato al Signore. Padre Francesco ha continuato qui per vent'anni, poi eh, finita la sua missione qui, continuò eh, il lavoro in Corea, in Cina varie volte, per, non non poteva essere lì stabile, però andava e veniva e stava parecchi mesi eh, lavorando in Cina. E circa nel 2007 padre Francesco, anche lui è stato richiamato dal Signore a 87 anni e anche padre pa Mario, un altro dei tre nipoti che erano sacerdoti nell'ordine, eh, alcuni anni fa anche lui eh, è stato richiamato dal Signore e io sono qui l'ultimo dei Faldani. Attualmente da 23 anni sono parroco della parrocchia per gli stranieri dove mi prendo cura degli stranieri della diocesi di Seul perché gli stranieri non, capendo, non riuscendo a parlare il coreano hanno bisogno dei sacramenti, della messa, di tutta questa assistenza nelle loro lingue. In questa parrocchia noi da 20 e più anni, dal 1987, seguiamo la comunità degli stranieri come parrocchia speciale, non eh, diciamo così territoriale. Eh, eh, parecchi, in genere la domenica, prima del Covid avevamo anche 500-600 presenze alla domenica, poi è venuto il Covid e naturalmente <laughs> è diminuito attualmente sta crescendo e attualmente in genere alla domenica abbiamo sui 250 presenze di persone da tutto il mondo perché diciamo messa in francese, te inglese, tedesco, italiano e spagnolo. E il Signore, visto che sono anche un po' anzianotto, che sono arrivato a 80 anni, per fortuna è una mh, mm, ehm, parrocchia che non richiede tutta la settimana di attività, per cui anche a quest'età riesco ancora a portarla avanti e ringrazio il Signore che mi ha dato questa possibilità. Ecco, questa è un po' la mia storia, saluto tutti quelli che vedranno questo piccolo firmato, mi raccomando alle vostre preghiere e vi prometto anche che io ricorderò coloro che pregano per le missioni.